Ну что ж, давай, показывай, как ты там. Сразу э, смотрит в скопление танков. Ну ладно, пока как бы... Вот точно, вот смотрите, точно вот так вот на маркер. Ну ладно, допустим, как бы, ну просто смотрит в ту сторону. Так, поехал по бусикам. Куда-то прицеливается. Ну, в принципе, наверное, БМП видно. Да, вот так. Да ну, ее тут даже видно. И от нее и прилетело. Он кинул дымы. Он я там еду. Не знаю про него пока что. Нет, <clears throat> к первому фрагу претензий пока нет. Опа! Вы видели? Это стопроцентное палево. Стрельнул точно по маркеру через дымы. Ребята, палево стопроцентное, стопроцентное палево. Так, где это у нас, дружочек, пирожочек? Будем тебя э, банить. Запрещенные модификации. Так. 0, 2. Э, сколько там у нас? 10, вот, вот так вот. Э, э, это, это, все, это все, чувак, ты спалился. Но он забыл, что как бы, э, что он так-то не видит, да? На самом-то деле. Китайцы играют на своих китайских читах. Поддерживают производителя. Молодцы. Так, поехали дальше. И еще раз, еще раз то же самое. И это еще причем... Он вообще не знает, где там, где, чего я нахожусь. Причем я в него из пулемета стал стрелять, когда он вот в мою сторону стрельнул, да, куда-то вот туда. 2.24, да, продолжаем. И все, тут он отремался, уехал. Так. Вам видно танк? А вот так вот, вам видно танк? Но он его выцеливает, да? Так, списки убираем. Опа! Волшебный пулемет. Ну, хотя... Убил не он, да, с одной стороны. С одной стороны, э, ле, леопард убил. Окей, ладно. <clears throat> Видели на борту у нее флаг Китая? Ага, союзник. У него есть союзник. На БМДхе, который вот точно подсветил цель. О, ну, спасибо, Эдик. Так, где у него союзник на БМДхе? А, так они с одного полка. Ребята, читеры играют вместе. <clears throat> Как это мило. Ну ладно. Значит, они посмотрят себя на ютубе. Они китайские, правда, не знаю, да? Ну ладно, тут как бы Тут хорошо видно, претензий нет. Сколько у него фрагов? Так. Пока два. Опа! А что там, БМП у нас видно, может быть? Не видно, но он, он, вот смотрите, вот четко смотрит на нее. Ее видно, что ли, сейчас там? Ну-ка, мне скажите кто-нибудь, ребята. Вот вы видите БМПху? Вон там он, вдалеке. Она там есть, БМПха. Вот он, он, он, он ее... Её каким-то магическим шестым чувством увидел. 3.46. И что-то у него резко прицел пошел влево. А, то есть э, у него, видать, этот есть. Автонаводка. А где? И куда автонаводка у нас пошла? Вон туда. Влево. А сейчас, смотрите, опять-таки. Вот сюда тоже сейчас автонаводочка пошла, танк, потому что там справа. Э, тут вот его видно. Нет, тут, тут, кстати, вот тут, кстати, его видно. Тут ладно. А он его подсветил вначале. Вот третий фраг у него. придется завтра про тебя ролик делать. Вроде бы все честно, да, как бы в этом плане. Что? Вот справа сейчас танк. Не поехал. Не поехал. но прицел так и манит туда влево. Вот влево прицел уводит, там же танчик, кибортом едут. Не, ну да, тут мне, кстати, было видно. С одной стороны. С другой стороны, каждый раз он вот так вот в тот момент, когда в том место, которое не смотрел, он раз ему станов, становится это, он смотрит в это место. Но стрелял он уже, когда я в кусты заехал. Ну, до этого мне было видно. Ну, ладно. Этого тоже, кстати, было видно. С одной стороны. Но я думаю, это ВХ. Баналь... Банально ВХ. Потому что, ну, э, автоматически наводится сразу противоположное положение. Там, где становится видно танк. Этого под, подсветил кто-то. И ему, конечно, уже сейчас все будет видно. О, вот сейчас у нас кино будет, да? Будет кино? Видно? Не видно. Ну вот что это? Это танк или что-то там, не знаю, что-то такое? Но ему видно 6-16. Через кусты, через вот это, какой-то пикселек, да? А почему бы не стрельнуть туда и ваншотом? С хорошими читами одного пикселя вполне достаточно, чтобы уже начинать стрелять. Ага, ну так, такое, как бы невзначай вот пос, э, посмотрел в сторону танка, да? Вот, смотрите, вот, может быть, тут видно танчик. Вот, вот здесь вот его видно, может быть, нет? Вот так вот. Не видно, но он его уже ведет И подсветил его. Подсветил. А вот тут вот видно танк? А, ну он стрельнул, да? <coughs> Тут выехал. Не, не стал стрелять. Но ну вот почему он не стал стрелять? Потому что у него система предупреждения сработала, то что вот опасность слева. И он резко раз у, про, этот, не стал трогать тот танк и налево повернулся. Хорошие, качественные китайские читы, что бы хотели. И, и, тут его все-таки убили. посмотрим, как у него на зенит дела обстоят. Ага, кота сбил, да? Да ладно. 4 и 7 километров. вертолета раньше сбили. Чтобы вы понимали, да, как это у нас происходит. Хотя тут, да, видно его. Вот так, на таком увеличении. поехал, чувак, дальше. Тепловизор почему-то включается. Тем временем я захватываю точку. О, еще одно палево. 9.57. Точно на меня смотрит. Но ну, просто у него... Не знаю, он, он может только подсветить. Наверное, эти ракеты по технике не очень работают. 9.57. Тоже допишем. И знаете, что происходит? Я, я что-то э, испугался и стал за ангар заезжать. Я прям что-то почувствовал неладное. Он смотрит, а... Ага. А БМПшка-то уехала. Куда она уехала? А вот туда она уехала. Сразу, понимаете, прицелом туда. Э, понятно, что это э техника какая-то стоит. А вот так понятно, да, вот тут он наконец проехал. Но если знать, что это там стоит, можно сразу куда надо смотреть, чтобы сразу стало все понятно. Но я в тот момент еще не знал, что их уже тут трое. Но видите, и он меня подсветил. лицом. Свое читерское дело сделал. Можем поехать туда. Ну ладно, там дымы. Непонятно, но непонятно, где там кто. Он перед собой бросил артиллерию. Испугался. <coughs> Что его увидит и все такое. И все. На этом Обой а закончился. Мой вердикт читер. Он, конечно, старался не палиться, но трудно не палиться, когда ты знаешь информацию, да, э, про которую ты не, не должен знать. Мой вердикт. Э, китайский на, на, на читах китайского производства решил э, поиграть. Может быть, в свое время он не очень играл, но когда узнал, что буквально рядом в его стране производит читы, почему бы их не прикупить и не воспользоваться вот этим всем? Мой вердикт читер.